中西さんあなた大きくてでかくて怪物みたいなバカ力でアマチュアレスリングのも練習でお世話になったプロになっても先輩でお世話になって試合を組んでもらって試合させてもらってますでも いつか超えなきゃいけない壁だと思ってますのでまだ諦めてないです中西学さんいつか超えれるように進化していきたいと思ってます諦めてないですまだ。 プロレスやってる以上リングに上がってる以上一つの技でも無駄にするなチョップにこだわれいろんなことにこだわれこだわり味も絶対強くするから流れちゃうぞ勢いばっかりじゃない自分の気持ちをチョップ一発一発に込めろお前にはそれができるはずや